Pois, claro, ximos trasladarnos no, a, a Vigo a finales dos, dos anos 60 a finales dos anos dos anos 60, ¿no? Donde, donde estabas e, e, que, e que cargo tenías? Bueno, eu estive ata o ano 1968, ata o verán de 1968, eh, en Madrid, na Universidade de Madrid, na Escola Técnica Superior de Ingenieros Industriais, eu xa era perito industrial, fun a estudiar estudios superiores, eso, en, en Madrid, ali entrei no, no Partido Comunista, na organización universitaria do Partido Comunista de España. Logo, en, no verán de, do ano 68, volvín a Galicia, tamén porque, sendo un fillo un traballador, eu tiña complicado pois, militar, estudiar, dar clases para sobrevivir, e, en fin, volvín aquí a, a Galicia, e nese verán, xa, eh, coa xente moza, eh, organizei unha, levantada no mes de agosto ao general Inés Tacano no Círculo Mercantil de Vigo, que foi o meu bautismo de, de, de, de fogo. Non? Eh, entón, bueno, eu vim trasladado pola vía interna do partido, a organización de Vigo, do, do, do Partido Comunista mm, de, mm, de, de España, porque ata finais dese ano 1968 non fundamos en París o, Partido Comunista de, de, de Galicia. E, bueno, a primeira responsabilidade que tive en Vigo foi organizar a, a, a subventude eh, comunista. Eu naquel momento pois, era un militante que estaba na dirección local do Partido eh, Comunista en, en Vigo e xa digo, tiña esa eh, responsabilidade concreta. E nese momento que, que te atraía do, do PCO ou do, do PCG? Bueno, eh, eu creo que unha xeneración de, de, de mozos eh, universitarios eh, e tamén na, o mesmo nas empresas, a xente máis nova entramos no Partido Comunista de, de España porque era o único que, que loitaba contra a ditadura dun xeito aberto. Non? Eu creo que ese é o secreto desa gran forza que, que o PC tiña tanto nas universidades como nas grandes fábricas eh, en España. Non levábamos a, pois eso, eh, máis de 30 anos de, de, de dictadura e aparte de, da dimensión política mm, eh, agobiante que eso, que eso tiña, pois tiña unha dimensión vital que, que hoxe é moi difícil de, de, de, de ver, non? E, e é que a vida era moi gris, como o nodo, en branco e negro, non? A pesar de que a nosa generación, digamos que a generación do 68, pois tiñamos unha boas perspectivas, por exemplo, eh, profesionais, non? Porque mm, éramos un poucos os que chegábamos á universidade, fillos de obreiros como a mí menos, non? Entón, que xa, había saídas laborais as que quixéramos, non? Mira, con decirte que había 150.000 estudiantes en toda España universitarios e os hai un millón e medio, non? É dicir, eh, imaginadevos a, ah, o, o elitista que era a, a universidade eh, na, naqueles anos. E, e logo toparíamos empregos e vos empregos facilmente, non? Pero había unha insatisfacción que compartíamos co resto de Europa e do mundo, non? Porque o 68 foi esa insatisfacción dunha xeneración nova, a pesar de vivir nun momento económico eh, eh, positivo eh, no mundo occidental e, e de ser unha, un, Eh, de constituir unha élite, digamos, ilustrada, eh, de ser uns favorecidos pola sociedade, a maioría deles fillos de, de burgueses, etc. A pesar de eso estábamos insatisfeitos. Falábase moito daquela de realizarse, non, non nos sentíamos eh, realizados. E menos en España, que vivíamos, claro, baixo o xugo dun regime caduco e, e, e indecente e, e, intolerable para unha mocedad que quer aire que respirar, non? Eh, en Vigo era este mesmo ambiente, non? O, o mesmo ambiente, pero peor, como decirche. Eh, eu viña de Madrid á universidade e, e ali vivíamos as organizacións clandestinas, particularmente o Partido Comunista, que era a mayoritaria, pois, pues, a luz pública, poñamos cartéis, facíamos asambleas, eh, eh, creamos un sindicato democrático de, de estudiantes da Universidade de Madrid nunha época en que naturalmente eso estaba totalmente prohibido e actuábamos como, como se si, eh, fóramos legais a, na propia universidade, o que o, o partido chamaba o que se había ocurrido aquelas zonas a zonas de libertad. Entón vas a provincias, eh, como se decía naquel entón, ¿no? E, e, e é todo moito máis eh, gris, eu diría que si é gris en general para, para toda España, eh, en algunhas capitais de, de provincia é eh, negro, non? É dicir, hai moi pouca, había moi pouca movilización, moito medo, perspectivas de tipo, de, de calquera tipo, cultural, etc., menores, a pesar de que cando eu cheguei xa foran as folgas do ano 62 Eu estaba en Vigo, que era unha capital, eh, era e é a capital industrial de Galicia, pero vamos, xa che digo, eh, foi un choque, non? Porque pasamos de, de, esa, de esa zona de libertad que era a Universidade de Madrid no ano 68 a, a un país asfixiado eh, que onde se vivía igual que, que, pois, que nos anos 40 ou, ou, ou 50, home, con certa melloría económica, como no resto de España, pero onde se vivía igual. E, e, e tamén con unha organización do partido moi pegada a unha clandestinidade total e a un traballo de aparato e sin experiencia eh, nos movimentos sociais que, que, que fan frente á dictadura a, pois, eh, a luz pública, etc. Non, non había experiencia, estaban no ano 68, faltaban 4 anos para, para a folga do 72. Entón, claro, mm, o que logo pasaría coa xuventude que se transformou no, eh, que, que se foi hacia, hacia, hacia outras eh, eh, ámbitos ideolóxicos, pois en, en, en alguma medida pasou a min tamén, non? de que ao vir da universidade e de, e, e dese ambiente público no que se, no que se encadraba, digamos, o noso traballo político a, un, a, un, a un lugar onde non había movimentos sociais realmente e se traballaba eh, máis todo detrás do, do telón, pois sí, foi un pouco sorprendente. De feito, cando eu organicei a levantada a Snell Inestacano, o, mm, o contacto meu co Comité Local do Partido me criticou porque nada máis chegan a Vigo xa me facía conhecer pola, pola policía cando <laughs> non estamos, é certo, nos detuveron, pasaron pola comisaría, eles aínda non sabían moi ben Mm, da miña actividade e as detencións que tivera en Madrid porque a policía franquista nese sentido era un desastre absoluto, é dicir, non había conexión de datos, non? Entón non sabían quen era eu, pero sí que xa me ficharon nada máis chegar ao mes seguinte, non? E claro, recibí unha reprimenda nese sentido porque hai que estar na clandestinidade, non darlle ah, posibilidades á Brigada Político Social para que nos localice, etc. Non? Pero bueno, de todas las maneras, eh, eh ahí, de ha de esa levantada general en esta cano, pues un movimiento juvenil que luego tenía su importancia no tema que, que nos ocupa en esta entrevista. Pero, pero esos cuatro años sí que conseguides mucho apoyo social, ¿no? En esos cuatro años sí que agentes se vuelca un poquito con, con movimiento. Sí, sí, sí, sí, sí. En, en Vigo eh, ir a todo alrededor del movimiento obreiro e eh, no an, eh, Vigo participara de unha maneira importante como outras núcleos obreiros na, na España franquista das folgas iniciadas en Asturias no ano 62 se organizan eh, comisións obreiras nas, nas empresas e, e, e o movimento obreiro vai increscendo non? Eh, eh, entre o ano 68 e o ano 1972 eu volvo a Vigo eh, despois da miña etapa en Ourense, donde eh, con, con meus compañeiros ali organizamos comisións campesiñas Ourense, que acabou, en fin, nun momento, nunha acción represiva terrible, con torturas e malos tratos por parte do réxime, e, e logo saín da cadea, estuve en, eh, en Ourense, en Madrid, saín da caeda, volvín eh, a Ourense un tempo e logo a Vigo, no ano 72 eu nese momento xa era membro do Comité Central do PC e tiña a responsabilidade en Vigo da, de levar a dirección desde o ámbito do partido eh, do movimento obreiro. Dai, digamos, o papel que xoguei na, na folga dos 72, vamos. Que, como, como se inicia esta folga? Bueno, como sabes, eh, é unha folga que mm, eu con, con algún compañeiro eh, con Eduardo Fernández sacamos eh, a, unha revista mm, Vigo Obreiro de, de Comisións Obreiras de Vigo e, e ali analizamos, analizaba eu como eh, a folga de marzo en Ferrol, pola masacre dos traballadores en Ferrol, tivo un, inmediatamente unha reacción solidaria por parte das empresas de Vigo e E eso durou un tempo. E, e logo no análisis que facía na editorial de Vigoreiro decíamos que eso é a preparación para unha folga propia general en Vigo. Eso en marzo e en setembro foi así. Por tanto, estábamos preparados. E cando en, en setembro eh, eh, empezaron con un conflito laboral en Citroën, os, os compañeiros eh, Pontevedra e Bacariza que do partido en Citroi se viron comigo eh, e me decían que eles tiñan posibilidad polo, polo, por, por las convenio de, eh, laboral de facer unha folga pa, en Citroi. E entón, bueno, dimos luz verde a esa folga sabendo de que podía ser a, pois pues eso, a, a, o lume que fai prender a, a, o campo, non? Porque, e así foi, sabemos, sabe, sabíamos que tiñamos unha folga xeral pendiente en Vigo. Despediron a, a, aos compañeiros que iniciaron a folga en Citroën e por solidariedade con eles separaron, paramos as fábricas de todo Vigo. E, como sabes, esa folga durou eh, dúas semanas e foi un modelo para para algo que podía ser como facer unha folga xeral en, en, en régimen de, de dictadura. Non? Un modelo universal, creo eu. Creo que funcionou moi ben con un sistema de, de un comité de folga xeral eh, e dunha asamblea obreira que se fixo casi todos os días para eh, donde os dirigentes sindicais, a maioría membros do partido, pois daban orientación sobre o que facer eh, en cada día. Eu gardo daquela época un documento que aínda eh, non, non publiquei, non? pero é unha especie de diario da folga xeral eh, onde analizo pois, pois toda a información do comité de folga que nos juntábamos eh, pola mañán e, e logo ordenaba as miñas ideas junto co, cos, coas informacións que tiñamos mm, para facer a, a folga do comité de folga xeral pola tarde. Eh, logo entraba, eh, entraba na, no, no, no sistema de, do, do partido, do aparato do partido, e, e esa mesma noite, de madrugada, eh, se repartía, aparecía eh, en, en, en todo Vigo. Entón, aí, ese diario vou contando que pasa eh, eh, cada día e como se toma, a, sobre todo ao final, a decisión de volver a, a traballar, porque unha forga eh, se mide o seu resultado dunha, o resultado dunha folga se mide por, por como se sabe volver ao traballo. Como se, hai que saber terminar unha folga, eso. E, e, e nese sentido tamén foi un modelo a folga eh, xeral de Vigo, porque frente aos que decían que había continuar en folga mm, hasta que non quede ni un solo despedido, se impuso a decisión que, que surde dos propios líderes sindicales e que eu asumía eh, con división de opinións no comité do partido, pero que eu personalmente, como responsable último do movimento obrero e do punto de vista político, asumía de que había que saber volver e seguir loitando e presionando para que readmitan os despedidos, porque non teníamos forza abondo para continuar indefinidamente en un contexto de ditadura unha folga xeral e podía ser muitísimo peor o resultado represivo, que xa era tremendo, a cidade estaba militarmente ocupada polos, polos grupos de, de intervención rápida que tiñan a, as forzas Corpo de Seguridade do Estado, etc. Pasara moita xente pola comisaría, houbera malos tratos, incluso algo máis que malos tratos, en algún caso, e, e bueno, se, se, se seguiu adiante, mentre se pudo, eh, cando non se pudo, antes de que se rompera a unidade nas asambleas, tanto de fábrica como na asamblea xeral local de Vigo, se acordou retirarse. Eh, eh, unha retirada a tempo e logo acabouse conseguindo a readmisión do despedido en moitos casos, desgraciadamente, anos despois, porque eh, eh, beneficiados pola amnistía do ano 77, no? o cual Que quer decir? Pois que houve moitas situacións familiares e humanas pois, de, terribles, non? Porque de xente que non logrou traballo despois, noutras empresas, se pagou un precio grande. E un precio que pagou a clase obreira de Vigo eh, na loita pola democracia que non ten recoñecemento social algún, non? Eh, decir, nese sentido, ás veces, con compañeiros esos anos, eh, non os que estábamos na dirección dos do, do movimento, senón, en fin, que aportaban desde outros niveis, etc., e que non acaban de entender, a veces, se mereceu a pena, claro, mereceu a pena, porque conseguiuse con todos esos movimentos sociais, con toda esa actividade eh, antifranquista a luz pública, pois un tránsito da ditadura á democracia que resultaba impensable considerando que esa folga xeral que fixemos en Vigo non se reproduzo, se reproduzo no, no, no resto de, de España. É dicir, si, si en, en, no resto de España houbera unha folga xeral como a que hubo en Vigo, houbera caído a ditadura por la presión social dende a rúa. E non foi así, como sabemos todos, hubo que negociar cos sectores máis liberais do réxime franquista e dai saliu unha transición que implicou a superación da ditadura, entramos nun réxime democrático, etc. e con determinados eh, lagoas, eh, defectos ou todo o que se lle queira, pero que 40 anos despois aí sigue, non? E, e a democracia en España pois, terá unha calidad relativa, pero desde logo é forte, non? E iso é o maior orgullo que temos os que loitamos naqueles movimentos eh, políticos e sociais eh, no, na, na, na última década da, da ditadura. E iso teñen claro, non, so, non solamente temos claro os dirigentes daquele entón, é que o teñen claro os traballadores de base. Eu tive a fortuna de ser, dixen, fillo de traballadores, non? meu pai traballaba en barreras, non? e cando o convencín para facer as súas memorias, o rapaz da aldea, se titulan, eh, se ve moi claro como, como fai terminar a súa memoria no ano 76, o sea, facendo coincidir a súa jubilación co, co inicio dos movimentos á cara a transición á democracia e con grande satisfacción porque foi unha vitoria e tamén dende o punto de vista dos obreros da base se ve así que tivo, que supuso pagar un precio pero tuvo un, un resultado moi positivo eh, dado vos de conta que eu tuve un fillo, unha filla que, que pudo facer un, unha carreira académica, profesional, etc., sin verse, sin que se vira truncada, como nos pasou a, a toda esa xeración que saímos da universidade eh, nos anos 60, truncada por, por o réxime e porque non soportábamos, dende o punto de vista ético personal, non facer nada ante un réxime que, que, que, era invivible, que era insoportable, sobre todo para, para a xente máis nova. Xa se encargaban eles de que, de que, non, de que ti mismo pois, te radicalizaran na loita contra o réxime, non? Eh, porque eh, desde o momento que te presionaban incluso para topar traballo e para mil cousas, unha vez que estabas fichado, pois ti mismo, por, por amor propio e por orgullo, e convencido ademais que tiñamos razón na loita contra a ditadura, pois te, te afirmabas máis nas, nas túas conviccións. E iso nos pasou a moitos, moitos centenares de miles, non? hasta 4 millóns, creo eu, según os datos que se fixeron na época de Zapatero, que, que fomos, de alguna maneira, tocadas pola represión eh, nos, nos últimos anos do franquismo. Imagínate, é unha minoría da sociedade española, pero unha minoría moi importante, que, que logo xogou un papel, como sabemos, moi importante na, na, na historia da democracia española. No, non me refiro solo no, no Partido Comunista e, e, e etc., sino en general, incluso nutrindo todos, todos os partidos. Eh? É dicir, nese sentido, aí se creou... Pero, Carlos, digamos, pero sí que a folga no, do, do 72 sí que foi... A forza fo, foi a masa, non no, no foi en ningún momento unha, unha, unha folga violenta. No, no, tiñamos eh, como estrategia a estrategia do partido, que era producir un cambio pola vía da movilización social sin caer na, na violencia, eso como é sabido, eh, dende, dende que se, se, sal, se acabou coa guerrilla a, a finais dos anos 40, se pasou a, a traballar dentro dos sindicatos verticais, a promover un movimento obrero, un movimento estudiantil, unha actividade sindical, unha actividade cultural, unha actividade política, sempre con medios pacíficos. E non é porque o dixéramos a dirección do movimento obreiro e a dirección do partido en Vigo, non, non, é que ademais era era, digamos, a vontade da xente, senón a xente non saería a rúa, non? Eh, e saíamos a rúa e saía das fábricas se salía á rúa todos os días, eh, non solamente para, para, para participar na Asamblea Xeral de cada día, non? sino para facer mm, eh, manifestacións eh, concentrándose nas fábricas, eh, movéndose dunha fábrica a outra, facer grandes piquetes, non como agora, moverse dunha fábrica a outras para que paralicen, intentar paralizar o transporte público, facer cortes de, de tráfico, pero sempre pacíficos. A mí me decía Valdino en unha mesa redonda que fixemos no Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, eh, me decía que, que, que, que insistira eu cando explicaba todo isto eh, da folga dos 72 pouco nese carácter pacífico que tuvo o movimento. A verdade é que o dou por sabido, pero, pero a mellor para a generación máis nova non, non? É dicir, eh, o, o que é significativo historicamente dos movimentos sociais no final do franquismo é justamente ese carácter pacífico. Eh, senón, eh, eh, simplemente estarías dándolle bazas á represión, que xa era forte. O sea, xa era forte. A min, cando mm, nos prenderon os que estábamos organizando comisións campesinas en Ourense, o tipo que me que, que un dos que foron a buscarme ao sitio onde vivía, unha vez que se enteraron onde vivía, estaban amartillando a pistola, cando nos eh, era sabido hasta a propia <laughs> Liga Político-Social, que non era alá moi, moi lúcida intelectualmente, sabía que, que nos eh, estábamos, nese caso, un movimento contra a cuota empresarial da Seguridade Social Agraria, movilizándonos pacíficamente, pero nos, nos, detí, nos detiñan con pistola en man. E logo nos trataban eh, con torturas que non eran moi distintas as que se facían no País Vasco contra ETA. Es decir, nese sentido, había aí, digamos, unha desigualdade moi grande, é dicir, de xente pacífica que, que se está loitando contra a dictadura, facendo cousas, actividade sindical e política, que logo foron, son eh, legais ese momento. É dicir, todas as veces que pasei eu por, por comisaría e por a cadea foi por actividades sindicais. o por pertenecer a comisiones obreras, o a comisiones campesinas, o e, a e, ou ao PC, organizaciones que mm, hoy organizacións que son legales. Eso es lo que hacíamos. Solo por eso se nos prendía o se nos mataba, con masacres pues en Ferrol, en Vitoria en otros lados, O nos torturaban, como fue en un caso en otro. No sé si Carlos, como has dicho también que era un poco inicio, no sé si nos puedes resumir brevemente qué fue o que pasó en Ferrol. En perdón? En Ferrol. En Ferrol, en Ferrol, en marzo, simplemente salieron os traballadores de Bazán en manifestación, como eh, por, por un tema laboral, xa digo. O sea, por defender mm, eh, defender o punto de vista dos traballadores nun conflito laboral, antes. E, e, e se montou a, a, a policía un, unha ametralladora nun lugar elevado e os ametralló. E morreron tres, Daniel... Eh, perdón, dous, Daniel e Amador, feriron a Julio Negros, un dirigente un dirigente antigo, eh, Comisións Obreras e do partido de ali, de Bazán, e, bueno, inmediatamente se paralizou a, a, a, a cidade, no? Foi a primeira forga xeral local que houve en Galicia, eh, despois de tantos anos de dictadura, que tuvo inmediatamente a solidaridade de Vigo, e logo, como sabemos, en unhas meses despois, en setembro, se fixo unha parecida en Vigo, pero máis prolongada, máis organizada, e tamén originada nun, nun conflito laboral. O sea, por que os traballadores xogan un papel tan importante na loita pola democracia eh, no final do franquismo? Porque cando querían mellorar as súas condicións de vida, inmediatamente eran reprimidos, porque era ilegal facer folga, organizar un sindicato, pedir melloras laborais, era ilegal. Eso, eso para unha persona educada en democracia, formada, nacida en democracia, que non ten, era ilegal. E entonces, por que eles se facían, salían á rúa contra a ditadura? Porque non lle deixaban en primeirísimo lugar, non lle deixaban mellorar as súas condicións laborais. Porque eh, no mundo laboral eh, o traballador estaba eh, inerme, es decir, non tiña capacidade de, de ninguna defensa salvo o sindicato vertical, que como sabemos no sindicato vertical estaban empresarios e traballadores ao mesmo tempo. É dicir, que aí se, se utilizaba eh, as instalacións do sindicato vertical para eh, mm, eh organizar o, o movimento obreiro, pero non supuña unha defensa clara para, para poder defenderse había que facer asambleas, pero estaba prohibido, había que facer pero estaba prohibido, había que crear comisións obreiras, pero estaba prohibido. E, e así é como, así é como os traballadores se transforman, digamos, no, na vanguarda do movimento democrático en España, algo que e, logo despois da transición ninguén eh, o reconoceu de, desde instancias oficial e, ninguén o, o agradeceu. E cando falo dos traballadores, falo dos traballadores normais, E nos, en ese sentido, o único que, o que aportábamos, como foi na folga dos 72, é esa conexión entre as reivindicacións laborais e as, reivindicacións políticas. É dicir, que iban xuntas, hoxe se poden separar, os sindicatos son independentes, os partidos, etc. Daquela era moi complicado, porque os que queríamos cambiar a ditadura pola democracia e os que queríamos eh, os que querían as empresas eh, moverse no ámbito exclusivamente sindical e mellorar as súas condicións de vida, nos atopábamos que era o mesmo, é que te, e eh, de feito que empezaban pedindo melloras laborais acababan no partido, e antes disso en Comisión Sobreira, non? E iso, esa é a cuestión, se politizaba todo de inmediato e se encargaba a represión de politizar todo de inmediato. E toda esta situación, ¿no? tamén fai que un montón de chavales novos, ¿no? de rapaces novos, entre, entre o partido, non? Sí, sí, sí, o partido se, se renova en toda España co, coa mocedade que eh, están no, na universidade, activa na universidade, que están activa nas, nas grandes fábricas, pero bueno, é unha característica histórica, unha, unha invariante histórica, así, non momentos así de grandes cambios, sobre todo se si, si hai riscos que, que afrontar, pois claro, é a xente máis nova a, a, a máis, a máis eh, disposta, non? Eh, de feito, eh, eu estou falando de, de todo iso, pero é que eu tiña no ano 72 26 anos, non? E era membro do Comité Central do PCSA, e os meus compañeiros, o Valdino era un pouco maior, pero era un 5 ou, ou, ou, ou 8 anos maior, era o, o máis bello de todos eles, pero tiña 40 e pico anos. Tiña 40 anos, era o máis vello, ademais éramos xente moito, moito, moito máis nova, eran 20, 20, 20 añeiros, non? É dicir, eh, que, que decirvos, naturalmente, esa, esa, cando se dan esa, esa, esas obras históricas, esos cambios históricos, é, é a xente nova que, que, que toma o mando, entre outras cousas, porque ademais estamos falando de España, e da España franquista, porque a xeneración maior digamos que está moito máis tocada polo, polo terror que implantou o franquismo dende, dende o ano, en Galicia dende o ano 1936 que incluso eh, afecta a todo, afectou a todo. E, e de feito foi unha lousa que tivemos sempre os movimentos sociais antifranquista, de que había un sector xa de, de, de máis edad, etc., que, que non quería eh, Eh, confrontarse coa ditadura. Se non houbera habido confrontación, logo non houbera sido posible esa negociación máis ou menos de igual a igual entre os que estábamos na oposición e os que estaban no goberno. Digo <laughs> máis ou menos porque, claro, teña máis forza porque tiñan a, a, as forzas armadas e as forzas dos corpos de seguridade eh, do Estado. Pero, bueno, había unha presión exterior tamén e conseguimos eh, o tránsito a, a, a democracia, que creo que foi un gran éxito nas condicións, na relación de forzas que existía naquel entón, que por moito que nos movilizábamos, pois sempre era pois é unha minoría, non sobrepasábamos os 4 millóns a, a, os que fixen referencia, o sea que a maioría a sociedade española non se, non se mobilizaba e aí o medo xogaba un papel e xogou hasta o último momento. Eu creo que que, que, que, que toda a xeración que viviu a guerra e, os, e o primeiro franquismo eh, non superou en toda a súa existencia o, o, o medo que creou esa, ese xenocidio que fixeron de, de, de liquidar tantísima xente hasta 130.000 que pensamos eh, os historiadores que piensan historiadores que se dedican a la memoria histórica simplemente por pensar diferente, por, ou estar vinculados a ideoloxías ou, ou organizacións que hoxe son legales. Creo un, un terror tremendo que ese é o mérito da generación do 68, non? que superou ese, ese, ese, ese, ese medo e, e saliu a rúa contra, contra a ditadura, non pagando un precio, pagando un precio. y, históricamente falando, desde el punto de vista de las familias afectadas o los que pues, resultaban más afectados por esa represión, pues bueno, pues, pues eso, tuvimos que aturarlo, ¿no? Pero desde el punto de vista global, pues mereció la pena, por supuesto. ¿Y cómo parte de estos mozos, ¿no? Eh, pasa, ¿no? De, de, de la loita obrera a, ao que é eh, o PCR, ao que é eh, bueno, a OMLE, o PCR e o GRAPO. Como, como é ese movimento? Bueno, teño unha visión sobre eso, digamos, un pouco externa de, das orixes do, do GRAPO en, en, en Vigo, ¿no? E, pero, pero tan directa, directa porque, como decía, a miña volta de Madrid, eu creía a, a mocedade comunista, e aí eh, logo eh, entraron os irmáns Collazo, conectaron con algún membro do partido, como Hierro, etcétera, de, de barreras e, e a crear un, entrar un longle e logo no, no PCR e, e no Grapo. Se di que un, hai un lugar común de como en Vigo había un movimento obreiro moi, moi, moi, moi forte, que entonces eso explica que nacera un grupo violento como, como Grapo. E eu estou, estou en contra de eso, de ese, de ese argumento. Eh, como protagonista daquel, daquel, daqueles momentos eh, e tamén como historiador. É dicir, que hai que, hai que ver, ver coa lupa o que pasou en Vigo. Por, porque en, en Vigo surdiu un, un grupo de, de, de obreros, non obreros reducido, pero que, que, que logo se uniu a, a Grapo. E non en Ferrol, que hubo un momento obrero moi forte ou no Baixo de Obregá, que é un momento moi forte, ou en Vitoria, que é un momento moi forte. Por que en Vigo? Non será porque o, o movimento obrero en Vigo fora violento, así xa expliquei que, que era un movimento pacífico, non? E, e, e, tanto desde o punto de vista dos dirigentes como desde o punto de vista dos, dos, dos traballadores, non? Pois simplemente porque en Vigo hubo unha excisión política que deixou a esa mocedade, que é un, empecé a organizar entre o ano 60 entre o ano 68 e o ano 69, que mm, foi cando, a finais, cando marchei para, para Orense neses dous anos, organizei unha xuventude comunista que transformouse na, na organización máis numerosa dentro do, da organización local do, do PCA. Ali, bueno, a partir dos, do, do 69 xa é o PCA, non? E, e, e, e o que pasou é que ese, ese, ese comité das xuntores comunistas era xente moi activa, quería facer moitas cosas e empezaron a criticar ao comité comarcal por, eh, por, pola súa clan, digamos, pola súa pasividade, diría eu. Entón, os primeiros os primeiros eh, desencontros foron por, por, por temas de funcionamento interno, non? Eh, no fondo, eh, o Comité de Asuntos Comunistas quería sustituir ao Comité Comarcal para dirixilo todo. E, e o Comité Comarcal, naquel momento, eu por desgracia xa non estaba en Vigo, estaba en Ourense, noutras tarefas, etc. Eh, non foi capaz de darlle un, es, un espacio a esa, a esa mocidade. Era un problema que tiña o Pecento a España, non? entre a, a xeneración máis nova que, que, que fraguada nos movimentos sociais e, e as direccións locais máis fraguada máis ben na, na clandestinidade e nos traballos de aparato eh, e todo eso. Non, non foi un caso específico de Vigo. Entón non foron capaces e a, eh, un, un, un, un dos irmáns a, a, a mm, Collazo, a, Ángel, eh, a, a, a eh, Collazo, viu a verme a Ourense. Non? Eh, E claro, porque eu era referencia deles, porque fora o que creara as, ese grupo de Asunto Comunista en Vigo, non? a, a queixarse de, do comité local, de que non de que non lle daban espacio, de que non facían nada, aparte de, de, de repartir as publicacións do partido, etc. Creo que era unha crítica, digamos, por parte deles excesiva, que se, se explica por, por la, eh, en fin, por, por, por, ese, por ese afán dos mozos de, de de máis alá, <laughs> maiores, etc., que, que é moi natural. Eu lle aconsellei, lle aconsellei que tiveran paciencia, eh, que, que dialogaran co comité, que, que traballar dentro, dentro do partido é fundamental, que, ser, que hai que ser disciplinados, que, etc. Pero poñía cara rara, notei eu que, que teñan algo raro, que iban que, que teñan outras ideas na cabeza. Non me fixo ningunha crítica a Collazo a liña do partido nese momento, podía pois te lo dito, e non me fixo ningunha crítica a liña do partido. Así foi, non? A seguinte noticia que tuve é, é que se foran, non? Eu creo que aí, por desgracia, eh, tive, hubo ese fallo eh, por parte na, de organización local que tampouco que foi involuntario, porque eh, quen podía pensar naquel momento que se se iba a organización juvenil, pois podía eh, acabar nun grupo terrorista, a verdad. Neso disculpo aos meus compañeros, eh, naquel momento eu non estaba en vivo que fora quen creara esa organización, e non supero darlle continuidade e espacio ao que surdiu dali. Entonces, a partir de ese momento se produce un contacto, no sé dónde, empiezan a leer eh, cosas de onle y, y, capitán o camarada Arenas eh, a Vigo y se reúne con ellos. Ahí está la clave de por qué en Vigo surge eh, esa organización que acaba eh, que sindicalmente se llama Organización Obrera, que acaba, que acaba que acaba no grapo. Simplemente porque eran uns xóvenes fora do, do, do, da disciplina do PC, que tiñamos unha liña determinada, e, e que entonces estaban buscando eh, un, un planteamento político eh, no que aterrizar, ¿no? Eh, e dentro desa radicalidade propia da mocedade, nos a xente moza que estaban no PC, se non fora pola bella dirección do PC experimentada, etc., pois non sei <laughs> tamén onde acabaríamos, non? necesitábamos eh, eh, esa aportación de experiencia porque non tiñamos formación ninguna, como lle pasou a estos mozos de Vigo. Non tiñan formación ninguna cando empezan, non? eh, eh, xa eh, eh, acaso como todos, as lecturas, sobre todo de Lenin e todo eso, neste caso mal disiridas por unha orientación política que reciben por parte de, do, do camarada eh, eh, Arenas, orientada dende o principio a, a, a vía armada. entonces aí empiezan a, a desenvolver un desacordo político co PC. Pero se hubieran seguido eh, dentro do PC, non hubiera a, habido en Vigo un, un, un grupo eh, terrorista que, bueno, a súa acción se desenvolveu en, en toda España, pero tamén en Vigo, eh? por exemplo, a masacre do, do ataque a Buzón, perdón, a... a, a, o furgón militar? No, no, a, a, a furgoneta esa... Sí, o furgón blindado. A furgón, que... a furgón blindado na carretera provincial. Probablemente o atentado máis máis sanguento e, e, e máis horroroso do, do Grapo aquí, tuveron que facer mm, xente de Vigo que coñecía a zona, etc. No? Entón, nese sentido, eu creo que, históricamente falando, eh, eh, hai que mm, deixar a, ao movimento obreiro fora de calquera responsabilidade histórica no nacemento de, do, do grupo do Grapo en, en Vigo. De feito, eles eh, logo perden, se tiñan algún apoio social, coa organización obreira, ainda que participaran de unha maneira moi secundaria na folga xeral, pois tiñan xente en alguna fábrica, etc. Todo eso perderon cando pasaron ao Grapo e pasaron a, a, a nunha situación de aillamento social tamén en, en, en, en, en Vigo e en, e en, en, en Galicia. Sabes que a diferencia entre o Grapo e, e ETA é que ETA sempre tivo un apoio social importante e, sin embargo, o Grapo non creou ningún partido como a Ribatasuna, nin cousa parecida, non, e, e se aillou com, completamente de, de, de calquer, de, de calquer, mm, da que era parte da, da sociedade e, e incluso coa que eles esa, coa, coa parte da sociedade que eles decían defender como son os traballadores e todo eso. Entonces, naceu así fora do movimento obreiro, fora do PC eh, e, e, e fora dunhas, dunha, dunha sociedade como a de Vigo que seguiu desenvolvendo a súa actividade democrática e, e, e, de, de reivindicación sindical por, por vías pacíficas, etc., dunha maneira moi destacada, non? porque o 72 foi un, un mm. comenzo, non? viu hasta o día de hoxe, logo a, a, é a cidade onde hai máis manifestacións cada vez que pasa algo e, e no seu momento, cando foi a reconversión industrial, hubo máis máis eh, movilización do movimento obreiro, o sea, seguimos o, o propio camiño na, eh, iniciado na coa folga do, do 72, que non ten nada que ver co, coa trayectoria deste de este grapo y, de estos... De ¿Y qué crees que hubiera hecho falta para que estos jóvenes se hubieran creado en no OPC? Pues no sé, yo creo que más más comprensión y por parte de, la dirección local do, partido, digo autocríticamente, ¿eh? más comprensión, no se hizo o suficiente para, para que se sintieran a gusto dentro del partido, porque ya digo que este problema es un problema, salvo una universidad, es un problema donde éramos todos mozos, eh, é un problema general en toda España que, inter, que tiña internamente o partido, problema entre a bella xeneración da clandestinidade e a nova xeneración dos, dos movimento estudiantil e, e do novo move, movimento obreiro. E, e aquí, simplemente, en Vigo non se sopo. Creo que, bueno, insisto, eu disculparía tamén a meus camaradas naquel momento en Vigo porque quen podía pensar que o feito de que se foran pois uns militantes eso podía favorecer pois a un, a un grupo terrorista como foi logo o, o, o Grapo, pois, pois a verdad. Tamén, bueno, hubo aquí outros intentos, de, eh, pero distintos, como foi de FRAP, como foi en algún momento pois, sectores da UPA como o caso de, de Moncho Reboiras e todo eso, etcétera, Pero Galicia en general non foi moi non favoreceu moito, non? Hubo hasta o exército guerrillero de Galicia Ceibe, eh, eh, movimentos ah, posteriores, pero nunca tiveron moito seguimento o que, o que se chamaba, chamaban a vía, a vía armada en Galicia diferente a diferencia non só de País Vasco, sino incluso tú menos que, que, que, que Cataluña e que outro, lugares, non? Sempre primaron máis eh, as movilizacións e os movimentos que seguiron unha, unha vía pacífica. E, e por que é tan importante a visita do camarada Arenas? Bueno, porque eso é eh, da, da conexión e, e a, vamos a ver um, a, digamos, a orientación política que eles non tiveron, como tiveron no PC, a través de Santiago Carrillo, sobre todo, pero tamén en Galicia de Santiago Álvarez e de outros, etc., pois para él foi Mm, Manuel Pérez, creo que se, Manuel Pérez. Non, eh, esa é a diferencia, cando empezas, eh, dependes moito de, de quen te apadrine, non? E neste caso, pois, eh, un cambio aí, a máis, bastante rápido, eh, e, eh, cando te estás formando, pois, pois eres tamén moi vulnerable ás, ás ideas que te meten. E esas ideas son de, do marxismo-leninismo, tal como entende la ah, ONLE y UPC UPCR son mortales. se puede utilizar ese término, o sea, que ahí hay un problema, una mm, ideología que eleva no solo a justificar el terrorismo, sino a hacer a facer o terrorismo. Y que no podemos adscribir a, a, todos, a todos los mm, que se reclaman del marxismo leninismo yo, porque hay grupos en España de sesanos un poco posteriores digamos, xa máis nos anos 70, como foi a ORT, o PT, o MC, que tamén eh, se consideraba marxista-leninista, seguíronse acaso unha línea máis maoísta, etc., pero non se neraron ningún grupo armado, non? Eh, os únicos que o fixeron foi o Grapo e logo o, o Partido Marxista-Leninista que, do que saliu o, o FRAP. E nun momento dado, eh, que o FRAP ao principio tamén eh, non, non, non tiña esa definición pola vía armada. Entón, ese salto que se dá é un salto sobre todo ideolóxico. Eu sei que ás veces, por exemplo, en relación co País Vasco, se dice criminais, se criminaliza. Naturalmente, a acción terrorista é terrible, non? Porque se ten un, como objetivo, ademais, Mm, matar inocentes para crear un, un terror na sociedade, daí ven o término, e, e, e facilitar de esa maneira, digamos, concesións políticas, non? Eh, que, eh, ou, ou, ou, se quere, ou unha maior represión que obrigue a seguir a vía armada a outros sectores da, da, da sociedade. Entón, nese, nese sentido, eh, eh, eh, hai que saber que non se trata de gente igual de delincuente eh, que, que un que rouba ou que asesina, non? Senón, senón que rouban, eh, tamén fan atracos eh, e asasinan eh, por razóns de tipo ideolóxico. E se tú negas eh, esa orixe ideolóxica que non entendes nada. E, e cando eh, o marxismo-leninismo se transforma nunha ideoloxía terrorista, se transforma no momento en que, digamos, os medios e os fins entran nunha... se revolven de maneira que non se distingue como, como debe ser un de outro. É dicir, que para un medio, para un fin pacífico, eh, se tú dis que estás disposto a utilizar a violencia e faz un análisis equivocado, no sentido de que hai que utilizar a violencia para conseguir un fin, non a democracia, porque eles o que querían impoñer a dictadura do proletariado. Non? Naturalmente, a partir de ese momento, todo vale. E se todo vale, tú te liberas, digamos, da, da, da contrición moral de, de, de, de, de que matas xente e eso eh, te ensinaron na túa casa que eso é malo matar xente. Pero se tú tes unha ideoloxía moi simple, pero moi asentada, de que son sacrificios que hai que facer, sempre sacrificas aos outros, claro, ainda entón, que aos terroristas tamén lle toca morrer ás veces ou pasar pola prisión. Entón, se tú, desde o momento que aceptas eso, a partir dese momento eres unha persona que perdes un grado de humanidade importante, pero a orixe é ideolóxica, é dicir, e a cuestión está en en, en como se traza esa estrategia de que hai que derrocar, unha, o sea, que se pode derrocar por, pola violencia unha dictadura que demostradas, demostrara sobradamente durante máis de 30 anos que tiña capacidade de reprimir calquer, digamos, eh, foco violento que se creara. E iso, ademais, se demostrara mm, entre o ano 45 e 48 coa guerrilla antifranquista que chegou a ter unha enorme forza cando entraron miles polo val de, de Arán, etc. E un apoio social que non tivo para nada a guerrilla antifranquista que organizara o PC e outras e outra organización que non tivo para nada nin o FRAP nin, nin o GRAPO. E aí se demostrou claramente que nun contexto tan favorable como o fin da Segunda Guerra Mundial non había capacidade para derrocar por esa vía a dictadura. E a pesar de que había unha forza militar, como eran os guerrilleiros que estuveran na resistencia en toda Europa e que estaban dispostos a volver a España e eran unos miles de guerrilleiros dispostos, non? E, e iso ao final se deu un marcha atrás, como sabemos, aí xogou un papel importante Carrillo, se fixo os que ocuparon eh, parte do Pirineu volver a Francia, etc., porque se fixo un cálculo que é o que fallou no Grapo e no frapo un cálculo e é que por esa vía, aparte do sacrificio que supón tamén para nós, non somos capaces de derrubar a dictadura. Hai que cambiar a unha liña máis pacífica de movilización eh, social. E iso que se trataba de guerrilla, eh? que guerrilla supón a, apoio social, etc. E non de terrorismo, porque o PC Nese sentido foi terrorista, e a guerrilla non foi terrorista de matar inocentes para provocar un efecto político, nunca foi. Imagínate tú si matas a calquera que pasa pola rúa, ou porque este, porque Guardia Civil, ou porque pol, político do PP, ou político do PSOE, ou, ou calquera cousa. Imagínate tú que eh, ata, ata que punto é unha estrategia equivocada, é dicir, a, estrategia O horror ideolóxico é pensar que pola vía da violencia se consiguen eses fines. Eso nada máis. E facer un traslado do que foi a Revolución Rusa ou a Revolución mm, eh, China ou a Revolución Cubana a unha situación como España. A incapacidade política para facer un análisis e trazar unha, unha estrategia que poida ser victoriosa, como foi a estrategia do PC de, de, da mobilización pola democracia pacífica tu consunto de la sociedad. Ahí está O Pero esto a lo mejor también tiene que ver ¿no? con, la juventud de estos jóvenes que entran, la formación que tienen. ¿Cómo son los jóvenes, digamos, que empiezan a integrar el grafo? Eh, bueno, eh, los jóvenes eh, cuando comienzan son todos iguales, ¿no? Somos todos iguales, jóvenes mm, estudiantes universitarios, jóvenes trabajadores, etcétera, eh, con, con unha, digamos, con unha capacidade de entrega eh, eh, idealista, como se pode decir, eh, eh, enorme, etc. Eu creo que é o mellor da, da xeración nova, ¿no? É dicir, o mellor da xeración, e o máis estudioso, eh? que eu era de moi bo expediente académico e iso verifiquei na Universidade de Madrid, e o máis estudioso, que tamén sacrificamos pois eh, deixar ás veces, con, sin acabar estudios universitarios, etc., por, por meterse nunha causa que, que, que nos parecía que merecía pena para dedicar digamos, o tempo que un tiña, incluso para superar os riscos que supoñía a represión para calquera que quería organizar unha actividade sindical ou, ou política. Por lo tanto, a mocedade, como pasou en toda Europa na posguerra, que están a mocedade na resistencia, a mocedade Eh, sempre é a máis generosa, non? a máis. Por lo tanto, nese sentido, eu creo que esos jóvenes que entran no grapo ou calquera organización non eran moi distintos que os que entran no, no PC ou noutros grupos de, de, de esquerda, incluso de, de grupos de extrema esquerda. A generosidade dunha juventud eh, que, que, que, que o que quería é salir do régimen de dictadura e, e, e ir a un regime eh, socialista, diríamos, non? que era o que nos unía todo, a idea de ir hacia, cara a un régimen socialista, e logo, pois, algúns eran máis estalinistas, como todos estes grupos marxistas-leninistas, e outros xa, dende o principio, éramos máis eurocomunistas, queríamos un, un régimen socialista que fora democrático, socialismo, libertade, eh, como decía. Pero esos son diferencias que acaban sendo importantes, pero en orixe éramos todos parecidos, non? eh, eu creo, xóvenes que, que entregados a, a unha causa que ademais era moi necesaria tanto desde o punto de vista político como desde o punto de vista eh, social. O que pasa é que un deriva a través da ideoloxía nun sentido ou noutro. A maioría esa mm, mocedade derivamos pola vía do PC e dos movimentos sociais na universidade e, na, e na fábrica maioritarios. Esa, a imensa maioría. Eso, eso que, incluso dentro da extrema esquerda, os que, os que se dedican a vía armada, como Grapo, Frap, eh, etc. ETA é unha pequena unha pequena minoría, a maioría incluso da extrema esquerda, trotskista ou maoísta, non está eh, pola, pola, pola vía armada, estamos falando de sectores mínimos, e como son tan mínimos e, e están tan hallados para, para eh, conseguir certo protagonismo, pois acuden a acciones violentas que, como todos sabemos, inmediatamente teñen un eco un eco tremendo. E iso conta tamén, porque conta tamén eh, eh, o ego dos propios participantes. Nos mesmos éramos mozos, pero tamén tiñamos o noso ego, a, a noso afán de, de protagonismo, eh, etc., que é eh, humanamente eh, necesario incluso para entregarte a, calquera actividade e máis aún a causa social, non? Dos implicados, etc., e e, e, claro, sentir a satisfacción de conseguir eh, resultados. E, e claro, en vez de conseguir pola, pola vía máis arriscada, porque te das a coñecer pola policía, de, mm, de, da movilización social pacífica, pois pola vía do terrorismo, eh, pois, pois claro, é moi, enche máis as páxinas dos, dos periódicos. Tamén se che collen, che tratan eh, máis duramente, inda que no tema da tortura, eu son de deso, non se tratan moi diferente non nos trataban moi diferentes, sobre todo as dirigentes eh, eh, foras, pola, foras do PC, foras de calquera grupo deste terrorista. Nese sentido non había diferencia, pero en fin, se corrían riscos. De feito, mataron a tiros a Abelardo Collazo en Vigo, non? o cual, pois como a morte a tiros de Moncho Reboiras en Ferrol, non? Pois é, eh, é algo que, que, por certo, hai que, hai que reivindicar, que, que, que se estudie eh, como parte da memoria histórica como se produceron estes asesinatos. Eh? Non solamente os mortos de Ferrol, si, porque nos estamos contra o GAL, ¿no? entonces igual que contra ETA no, o sistema non era matalos eh, de maneira extrajudicial, o mismo podemos decir de, no caso de Moncho Reboida ou, de, ou de Abelardo eh, Collazo, ¿no? porque eh, había eh, naturalmente eh, a, a legal, ademais, como desenvolveron un traballo en, eh, durante a transición e sendo xa legais as organizacións políticas, pois aí pode e debe actuar a justicia nun, nun momento dado para ver como, como, como se produciron Non só os atentados do Grapo, que isto xa se está a facer, sino tamén como, a, como mataron a, a Belardo, a Belardo eh, Collazo. Claro, os que fomos compañeros no momento dado, pois sempre doi, non? Que que, ao final acaben matando unha tiros. aí Ainda que levara unha, unha vía, un camiño político eh, equivocado eh, en canto a táctica e, e estrategia é inhumano, non? Eh, porque tú non podes construir unha sociedade mellor matando xente. Inocente e non inocente. Así non se construye non se construye nada, sobre todo pola vía do terrorismo, que non é non estamos falando como se dera unha historia de insurreccións ou guerrillas, senón non, pola vía do terrorismo, que é unha víctima, etc., pensando no, no efecto que iso pode, pode ter na opinión pública e eh, co, co, coa vana ilusión de que, de que un momento dado podan negociar contigo, como intentou ETA, pois unhas concesións políticas, cando de todo o contrario, co, e co Grapo ni siquiera se chegou a negociar a, que deixaran as armas, é dicir, que iso acabou se acaso, se acaso de peor maneira que, que ETA. Porque logo, además, ¿no? no sé hasta qué punto se van mm, desvirtuando ¿no? un poquito esa, esa ideología también cuando ya se pasa la transición y se pasa un poco a una democracia. ¿Cómo vives tú también este...? este... Bueno, eso, eso foi a, parte que, que para os que vivimos aquela época máis difícil de asumir. Eh, se, eh, se acaso, no caso de ETA está máis estudiado, non? Eh? porque esta mata moito máis en democracia que en dictadura. Mm, cando foi o suicio de, de Burgos, eh, nós non mobilizamos en favor de, dos presos de ETA. Eh, cando foi eh, o de Humberto Baena, que era de Vigo, etc., nos mobilizamos en Vigo. Eu recordo que fixemos unha manifestación eh, na, na carretera provincial, onde logo foi o atentado do, eh, do Grapo, mm, por, por Humberto, non? a pesar de, de, de sermos organizacións coas que non coincidíamos na súa estrategia política. Pero esa estrategia política en democracia sí que non ten sentido eh, ningún porque unha vez que os movimentos sociais e políticos antifranquistas temos posibilidad de, de, de traballar eh, nas institucións democráticas abertamente, etcétera, eh, pois naturalmente había que hai que seguir e eh, conseguir o apoio da población para gañar as unha, unhas eleccións e ter un goberno de esquerdas, como xa temos agora, <laughs> no momento. ¿no? Eh, o se mismo, eh, é, eh, decir, que, que nese sentido esa había insistir na vía terrorista a esa eh, eh inmediatamente, eh, sobre todo, moito máis equivocado eh, e, e moito, moito peor. Por eso esa parte do grapo eh, eu seguinda como todos pola, pola prensa eh, eh, dunha maneira con moita máis distancia e, e, e creo que o que falábamos desa mocedad cando comeza xenerosa e todo eso eso desaparece moi pronto e, e, e, e na parte do grapo eh, que ten que ver mm, coas súas accións terroristas en, eh, en, en, en democracia aí realmente se usa xa creo que non se pode falar de, de unha, dunha xuventude, digamos, eh, que espontaneamente ten, ten ideais, eh, quere cousas positivas para os traballadores e todo eso. Creo que xa para calquera que tivera dous dedos de frente tiña que quedar claro que o que estaba se loitando contra a democracia que apoiábamos todos, non contra unha ditadura, contra a democracia que apoiábamos todos e aí a partir de aí eso, digamos, se descompón hasta os 17 presos que, te, que teñen hoxe e a situación actual donde a falta de autocrítica leva a que solamente Silva eh, Sande se, se arrepentira do, de, dos erros cometidos eh, e, e de erro de estrategia e, e das víctimas que, que, que produzo o, o grapo. O, o, os restantes, eh, 16, Eh, eu creo que siguen pensando, ou eh, de, eh, non sei, porque claro, siguen pensando que estive ben o que fixeron, me, me, incluso mereceu tanto coste, non digo solo polas víctimas, sino tamén por eles mesmos, todo ese esforzo. É dicir, como é que non hai autocrítica ninguna? Por lo menos en ETA hai certo grado de autocrítica. É que non hai unha obriga de decirle a xente, nos equivocamos por esa vía, Conseguimos todo o contrario. Recordade, cando de Villa Escusa, eh, que, que, que durante a transición empezaron a, a desviarse completamente de calquer vía racional, porque eles facían secuestros e mataban militares e policías para provocar un endurecemento do réximen e máis represión e pensando co, vivían fora da realidade pensando de que a xente tamén seguiría a vía armada. A xente, naturalmente, se hai máis represión, todavía se refugia máis na súa, na súa casa, non? Eh, sería todo, todo o contrario, pero de maneira involuntaria ou voluntariamente, non o sei, pois se falaba de infiltración policial, en fin, non sei o que puida haber deso de verdad, pero igual que coas brigadas rosas en Italia, aquí na transición o grapo, eh, realmente, quixeran ou non, lle fixeron o cardo gordo a ultradereita e, e aos sectores militares que, que non querían que España transitara cara, cara a democracia, co cual, fíxate a donde chegamos. Xa non digo desde o punto de vista humano dos mortes dos mortos inocentes que provocaron ele, sino desde o punto de vista da estrategia política. Eh, é dicir, que hasta, hasta que punto, digamos, un ADN ideolóxico eh, equivocado que o que con, con, pode conter ese, favorecer ese, ese cáncer que, que é o terrorismo eh, nunha organización que para nada pode reivindicarse históricamente falando, nin, nin na, no exército republicano, nin na guerrilla, nin na resistencia, nin para nada, que non teña nada que ver co, co tema do terrorismo individualizado que practicou o Grapa, o Grapo e outro, e outro grupo. Estamos esperando esas dúas cousas. Primeiro que se investigue pois o asesinato de, de Abelardo eh, Collazo e que, que os seus compañeiros fagan autocrítica e que se pregunte si, si pagou a pena eh, tanto sacrificio, tantos inocentes mortos pola man deles e tamén eh, os mortos e os anos de cárcel que, que, que, que tuveron que pasar, que teñen que, que pasar os que, os que, os que están na cadea. Pois pues eu creo que ya